שלום לכם. המצב היום בהר הבית הוא כזה שככל שמגיעים יותר יהודים לעלות ולסייר בהר, כך גם השוטרים עולים ומסיירים בהר יותר. זה בדיוק מה שחבריי ואני עשינו הבוקר. נפגשנו ברחבת הכותל המערבי ועלינו לסייר בהר הבית לא רק כדי לראות מה המצב שם, אלא גם כדי לחזק את ריבונות ישראל במקום ולשאוב השראה וכוחות מהמקום המדהים הזה שעמדו בו שני בתי המקדש שלנו. אנחנו נמצאים כעת בפתח של תקופה מאוד חשובה שהחלה עם הכרזתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. חשוב בעת הזאת לחזק את ריבונותנו על הר הבית, חשוב בעת הזאת לחזק את הבנייה בכל חלקי הארץ, חשוב לעשות סדר במצב החוקי ביהודה ובשומרון אני מאמין שהפעולות הללו לא רק שהן לא תרחקנה את השלום, אני מאמין שהן תקרבנה אותו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולאחל לכולנו חג ט"ו בשבט שמח.